Alhaji Babu Diébaté ndeɓe kadi Québec aussi la à la radio Sénégal Babe to jina kada kebe da munna kadi kebe abama na fama ya da mal soto to kotala kotala afa manin so jamaatu da bela mesin wata banna fulu sajiyo da banna fama fulu kodo siya da fama fulu bara alya har je da musakirin nala kadi kebe menna fulo kona ba domo la be nganya la abe sansela somandasi pare tiribula ye pare ulara ye pare tinkidungu kade kebe demna bolo ni maro de makade kebe tura babe tujina le he tura bare tujina kade kebe demna bolo ni maro de makade jatu asate kamalu be kirina te dan kwama esin da kwen na diya ta yin lefta invitation ke da tushi na janu kan ba no sate kan ba no lefta da janjan da sate ban ko kan ale ta ban ta kulkiri ne dan kuma on a créé depuis en 1946 tant de colonialisme de Cambi. pas Babou, je n'ai même pas marié, je n'ai même pas une femme. Olumbaro tema dunia. Kadi kebe, kambano libe jande ne banko kan. Ita ta jawto ita ta sungudan ne kambano ne jalol be kini. Mbirolu lunata kora jalolu nata. Sungudolu lunata. lunata. Kuno lunata, kaulo lunata. Tulung kada papa na kada tumala minna. Mane. Ya Allah. Wal hakem bida. Kar kebe sanje lulu tura mut aya fa ko lun tan da mafion. Dafa jabi ben nak. Dafa amana juram at. Mu re ko mu ne furu gani. Ndawal gani. le pilin washe Vous baratema kusoliye pale vous te wasiti doliye kun wasiti duniya sabula Vous kala kombanna n'avez ka bien écouter la histoire de Kadikébé, nehna ou subone mente ngone ne lajo yobula tuloni subone tulone mente ngone njabo dunda nyola kalero kono wol kelda wol kelda wol kelda fol be kambenda subo moto bok nyorna ora kadi kebe yela mu ne kadi kebe nelaw na demna na dem na lahira xale bi ñaawul wa sax wala jatu kon don datu mo lamin na fay be ko no fata ani kanyina ani na bem fare tila ba di dina inor ma fola, la tanda ko ma daban daba to furnden sawana de walla fula ko luwodiyande dindiŋol ele tuluŋo la diya i e ka a loŋ dindi meseŋo le la niŋ la tuluŋo te diya la i ka a loŋ dindi meseŋo le la ñoŋ moo ko indi ko signale ma hale yi si fekke ne daal mbootaay e bi danaa neex bu baax yaa ngi xam ci hale bi signale ma duniya soo daan def ñaar dem mu jolon ñoboron kete ñoboron kete va s'aller pendant 4 heures et demie. Les luttes, ils ont commencé pour la lutte. Kade kebe parlé na, vas sur le yere mon rafet. Ako musor bi. Asitafurla parce que le temps la livre, mademoiselle, on ne peut pas attacher la moussor dans la tête. Quand on la asarta ɓama nafamala ko no baba ala yam fo mambita ñoɓori tan tan to ne ka fo ɓe kele combine ne fon jan tanma ɓeɗe je komo kadi anno kote ko mafañala abama ya jaabi aka kadi keɓele ka fo koto taman fomuta de ñaɗoɓe ja ñanda lole kan ñaɗoɓe ja man ñan lole kan o kolan yeɗan mala soto to ko tela koto tela ya ta kilin ba kilin na shi ka dake beti tala no baba ka dake beti amu da ba ma na fa mai aliyar jamano ke alin tun fana ngan jamano ke aliyar jamano ka lukon kanan jamano ke alin tun fana ngan jamano ke aba ma na fa ma ba ta fa aba ma ya ja biya kai mambalan ye jamano la dar jolen silan de le harje len silan ile tobo len silan wan ka dike ke bam ka balan ken sanket naje ke baba landa ko kula ne bulata no be ba no jela mala ko boko ji she ya mun do dem jibbota ki shetan bi moko ham aka se pam ke bam ga balan ken sen kede kun fanin te yan tin duniya muna minne menen tapal tapal balla la la banna mama kora jila ka nani yenne feŋol wi etañe ta ñoɓoron tan teŋo to babani naman soŋana aka fuñama yepare tuma lamin napita ñoɓoron tan teŋo to a sumanta ñoɓoro luwola damin doron kirikiro yamuta bara a malle fe mo yalon ko kirikiro bala avant de arriver dans la lutte le palu il a attaqué mais mom bukulo ken mo xam ko dafa sipro yaram yëpp dafa liw mbooloo bi yëpp ñu ko xool ko am na lu mu wax kii du Kadi Kebe am lu mu wax kii du moom la fekkee na Kadi Kebe demul a sidala sirangoto dogu na mbirola ñoborunke ye ñoborunke ye ñoborunke fa meta hade tam Kadi Kebe jog na fa tunne ay kalpe yela portefeuille da yele ay tantan da so ko do la ay mbirolu so ay korajalolu so ay finoso ay gawlolu so may na ko kebe Aku perlu lamba Aku perlu sabar bi na menen wayoto na mama e lamba binne na be mo mandama man dama si kadi kebe comme ko yow demu lemulo ci lamba bi rafetna na na si fekk na yow dem ah si pro bi yaa ko kadi kebe wala na balu tema akay ci asada kay ha kirikiro kay wax nga dëgg katoo no vortan bita e tabul konon dol be londi ya be fen fan ko yola asetol be larin ko jaru balu be larin subu sodan bal be larin liminati kabolu be dorin sirol be lorin mona bele bele ba be larin wolon burot les français on a le couleur fin suwa kuta duma lamen na di jare domi sungu don ngamba nol be bende tabul ladu ladu be kadike be badula sakong avec sa mademoiselle. Invitation là. katikebe vabna katikebe sida sokona fati sere dem fo 11h mina sila kamba non sungu dol man kontane katikebe manna ko rajulu bata kuma nola katikebe manna kibiro ma kan obe do yarin katikebe manna katikebe fa be sokono no ako yaje mantan manta bentuk laku tadi anu ada dara ɓaako jalur manku ma makoɓe ɗo yaade il n'y a pas trop de itu là-bas si ce n'est pas été là-bas ça ne va pas harama préparé kadi keɓe yeppare bandu mo signala fego ɓeeta yeɓande tuma laminna duniya le chef de dan ɗande duniya la kadi keɓe yeppare apa lamina fabanda capital serta sartaba mana no baba aliyambo mami tata bulatula tumfulongol ɓe la a famala jaabi ce sont pas qui la répond donne la réponse mune kadi keɓe si fegana mala ko jurmala mo monsieur papa pour aller à la invitation la nuit ha kontanma d' accord uma kadi keɓe ɗo dem a fama dokotela kototela ninge yebula nyin sutola eja odo shida dende iro koma nibitala amari ya femma faika ngolko nyomu ne sutola ngo nak nyete da marso dokotela musol muiti nusu kuta duwo talata se feke na minimi passé na ci gene wara nan koy tok ngol mo wara dokondo après minuit itake mais jigen minuit jotina ci gene wara koy tok ci carte muso nyanta silal ya sabati muso kula duwa tara muso nyante sa parda suta tamo la suta tamo nyata ke ola hila musoti eh. afama kaiti tala baba lundungan jamano kalial jamano kalkan kanan jamano kai kai mambalang ile tara jolen silan de le harije den silan ile tobo den silan nagari eh, eh. ayilara ngutaba la matate labungono ibesino lafo ikokoronto yaya amke papa ñom mu ngeen nelaw kadi kebe jog na jilal bi ay ya, bunda la ba manafa maka aya jebe la besino lafo ikokoronto ay bunda rokile ay bunda taw dafa sol dafay dem mu sol di yere dem fane kadi kebe pare tuma laminna afunda jonko la. atata ñaati a jongon da yele kadi ke betemina a jongon sote fere kadi ke betemina a kankan sote fere kadi ke betemina duma la kam bamne pare pantalon noir chemise blanc cravate noire veste noire soulier noir kawasi blanc ils ont commencé pour dormir kambane a voulu la sunguka singile ba fulo kan siso dans sa poitrine là et attention ba vraiment tu dans mon cœur là bientôt on va bien commencer pour dormir Alors, kambano de kachano ne faut pas parler alors ils ne dans le nafa nafa nafa la femme est jama. voici mon amour qui était devant de moi vraiment il était dans mon cœur aujourd'hui je vais bien tourné, mon amour kamano fana pas, kan kafu nyala bafla kum fana mbaka fait kum fana pas. to babul le wala moi aussi je vais bien profiter beaucoup je vais bien profiter beaucoup Je sima bien bije beaucoup. Le Coran, il a commencé le morceau là. Mais le morceau là, on n'a pas créé. Quand Kadi a commencé eh, a commencé pour mourir, on a créé ce morceau. demande moi-même ah de yakkat de de moi Je préparer pour prendre les habits c'est pour cela excuse moi mon amour mon amour excusez moi ne peux pas fâcher mon amour akondo nka félicité discours la kamal tamanya fana akondo discours fana na ka félicité beaucoup kada kebe tahawna muna kontan nan bolo yip gani surtout watu jinay waxambane jangay surtout geweli yi je vous remercie beaucoup je suis très bien content vous êtes revenu pour me répondre dans mon village pour la grande invitation là la manifestation là content les enfants et les jeunes surtout les vieux rubai, ronsorubayi santinalde sewuro ormesti gobbo ñimeli kumasina yuufu calol kumatama calol kumatama tuma lamena paaduniya kadi keɓe siɗa calol sufabanta annala kambano ɓe siri ɓe kaccala ɓe kaccala mona tuuraɓaɓe tuujinade to sai ta ye munne munno folo naati yamanol ɓoɗinde wolu tambita pombitorolu samba nan wolu tambita makornolu naati nan wolu tambita yesirolu samba nan wolu tambita liminati kabandolu samba nan wolu tambita muna bele bele ba ɓeɗarin tonkola wolu tambita wesuɓo felaɓinala mhm. ko kuntu jammade Yap, kooku di jamba. Silo lo dernier pala. ci lo pala. si kan tu di lovio ube lovio fam ona vieux femme on a dit que hmm kooku du jàmbaar de mom da anyan bahul mo jawiya domin din kana tambindi Nia mo kong domin din kana sendi na sabo jin ajago ɓe ɗoɗon kooma a ah, ɓulo kon nogoron kono ɓe fande ɓor mum kola kadi keɓe ɗeɓe subo palafele la ala kammanola palafele witeren ana ala kammano ɓe kaccala nala kammano e sikato saba si la femme une fois deux fois rek musanji ko mu talal encore si la femme une fois deux fois rek musanji aman taw fenne ɓe lalandio kaka kuka manña min kela wala na musosoto mi ye kanu ɓayiya musosoto min mi e kanu aa ah, ko kutu jamba ni muso bɛ kanu la illa yuwarasu bari ni muso ye kanu fɛn kan ni fɛn banta hôpital la bari ni muso ye yɛlɛ kanu kaburu saya la kalita la ala m'o muso di la n bɛɛ la ala ma n bɛɛ harijɛ la muso la min kanu ala kana harijɛ muso la min kanu dɛ il faut aussi la femme kita tep beaucoup mais la femme kita tempa pas bayiko ne peut pas lui dire bonsoir ça aful ah, kon dungo jan janje fa dunia ah, aba fa la fay ko ato ah, nyorla nga da jofu nga mulo jungu ta la fa la fo mbar nga da taw to kena anyanta min kede je ayo kije to kena lu moy sokla pour defar garab yapu bi def nako eh anyal baxul wara fofé un peu de solo il a pris la viande encore avec le pain il a mangé ça il a bu un bol de sirop Fadunia la troisième fois il a pris la viande pour manger Fadunia e il est bien la quatrième wiyandi amma mon nom. Ce boba ɓuuɗo on a ɓuuɗo ɓe jar pas fekkene jappa min ki le hobire du mun na bay ko ci pala bi du mun na lekk ko mi ngi ci loxo ni fek problème su koy laamaas il est dans son vat son vat sa fait tourner biri metti na mais nangul pour mbane mo xam ko bir bi dafa metti so amour du nekkati kebe taw man di yaaye fo ñoo man di yaaye dunya kacca mandi yaye e allah on kita suna principal mangin dangan dangala kadi ke be farniya kadi ke wala ne barate ma muna suma shari excuse ma mangi dam jikar ga fala mangi dam sau leke madalusi muna suma hay dam janga kay to fi nga watani avec mon namur avant de revenir mangi dam jikar ga fala mangi dam sau leke madalusi denga to kala fi nga harma denga muna mon amour excuse ma mankede musawo jikkere fala mankede lusi denga mankeño denga ona wawa ɓuuri yakku foof de le monde savoir ça sapon avec son amour dans la table te peso ha ɓuuri yakku foof de kada keɓe ɗum na kada daw na dawna dawna dawna na muddugaji nagi yayam aka papam na wayna wayna sumande jokulen ala kuma min famma ala kuma moy ɓaɗa ngaje ñalale ada aku mami pemal aku mau mau bareng aja nyala deh. Wena, wena, bal mahap cede. Dia aku masih nih wahbi, maji sini aku. Ya eh, papa, bal mahap cede, bal mahap cede. Cuma pinter fan beti. Cepat lagi mama kedan. Cuma tangga benya tangga benda fobukan deng. Cuma aku pun tahu. Wende, wena, befalan. Abah mana fama wulter? Ikan saya minta kuantar tabulat tabulat. e ka kade kebe ju sojata bari nga foyle ngoy kana yo de dukul dara lo wuti fofu hana nyu wawlo ko mane dem fofu na baba al hakotu anyanga hakotu alinna wenna wenna wasimande nala mam motambe bolen sion fula be baba la param kade kebe boyta daron tema dalno jilani abama sida kunna tola afama sida sida tola baba ma majibela wenna wenna lambe fala abama ya juvet wala binna wala na muso ma tingo konde muso ya dingo kon adara to me fi muso ma dingo konde wala na dingo ne bate mani dun tanyola kanta sisola yankele ni muso na ke tanyola afo ali sabado kanta sisola yankele suru dingo dimfa sutte kanunte ma fulo tema kede ale ko man ngom ma moy badan ngajen nyala de wen uh, we sumandei sumatan ka nyari yep de de na nda so ci kan wala duma ko yake sumatan ka bi duma ko yake suma loxo bi eh ndena uh, kare ke be blading aya ba ma ji ba ba fala wen uh, wen wen wen kare ke be dimna abama kita kabe kumbola ke obarta kai kana kumbo akai alabe ndingo bulale aba bulale kono lumbe ne ma kalamuta ndo ala sa tale fa tutu sinoloje ake ma bata kai nga ala muda miya dinna fa sa nyo yo so nya nye imunya sabar munya kada ki bebe lari wonna nga mo fa nya fa lanje wonna nga mo ne bo nya je kada ki bebe lari ya je na safa man fa ko ji si kada ki bebe jilal bi yanka wa ko kada ki bebe dewul nginna law kullu la fikine même pas changer kirkida mo waru asiŋo odun taama noo la daa dunda kuma noo la nyaa dunda jeeroo ke la tuloo dunda moyiroo noo la kuŋo dunda maama noo la ala mo ol kadi kebe faaloma muna jali ala koorati ka ale taa taabulu la ale ko kadi kebe ate